Lindo. O, o próximo eh, passo. Programando para que, para que lo, lo, los Mas é fazer um, os sites na internet para com, compartilhar. E quando Sim. É, la, eh, quantidade é. de conteúdos é. é muito superior a lo que pode entrar em um pendrive. Como é el criterio del sistema para elegir lo que va. Solo se carga, o sea, se carga linealmente lo que, lo que, lo que viene. ¿En qué orden? ¿La orden de publicación? lineal, lineal, lineal. Ah, sí, no aleatorio. ¿Cómo eh, informar Ah, hay un nivel de conocimiento que... a no va a poder tener un LED, alguna tela para ela ver, né? Não, aí é, são surpresas, como na, é uma carta de Pandora. Esa es la, esa es la motivación, es, una caja de sorpresas donde te puedes Caja de Pandora. Pero también, pero también puedes ir a, a, la web, ¿no? Ah, pero en la web puedes ya ver todo, pero, pero eso necesitas internet y todo más. En la caja de Pandora o sea, que dice, es eh, como la sorpresa. que la sorpresa. ¿Y los virus cómo estamos defendidos? No estamos todavía, pero vamos a estar. Los <laughs> virus. un virus, ¿no? Los virus. No, ah, si, se No, si se completar, compartir un virus. la educación como virus. a abrazo, temos que atrair os los de Moeco para hacer un, una acción de hackers para o mal compartilhar. <laughs> a segunda parte. Esse mouse considera outro dispositivo. Eh, claro. Completo, assim. Completo com claro. el mal compartilhar. ¿no? Com os coisas do diabo. diabo. Laos. <laughs> E, e se tens um artigo muito grande, por exemplo, teres em lineal um vídeo que é enorme e linealmente pones e este vídeo já te ocupa o pendrive completo. Então você só saca este vídeo. Isso não pode ser um problema? Por isso dentro das recomendações está como vai estar, que tienen que, asegurarse de que tengan espacio disponible. ¿Y cómo te aseguras eso? ¿Dónde El usuario tiene que asegurarse de, que tiene... Se puede incluir eso en programación, ¿no? Pero imagina que, alguien ha subido un vídeo enorme. Está allá. Y justo cuando pones, viene este vídeo, ya lo ocupa todo el drive. ¿Se acabó? no es, quizás no sea muy útil no, poner contenidos muy... Ah, ah, ah claro, ah, es que los contenidos ah. solo tienen un tiempo de vida dentro de la dentro del y, después, ¿para dónde van? Y después, ¿para dónde van? a la si ya metemos la biblioteca a la biblioteca pero mientras tanto no, se va desapareciendo va desapareciendo son peligro no imagina que, que sacas imagina que yo me voy con un estudiante de danza pongo y e abro con mis compañeros todos, mira, han puesto allá un tutorial de pinabauch e todo. Y luego viene el otro y ya no tiene más el vídeo porque desapareció. Entonces, ahí empieza la dinámica, le dice al compañero, oye, ya ha desaparecido del, del, del espacio. Polo de vuelta. Ponle de ah, vuelta. es, parte de la dinámica, no podemos asegurar la comodidad. Tenemos que asegurar el hacer. El pues no, no, pode ser um, pode, pode ser um arquivo no um cérebro, um arquivo. Não, o cérebro. Que, que, que guarda, que segura todos <laughs> servidor um eh, está todo online. Tem En el servidor está todo online. El servidor está todo o caducan también. El servidor primero eh, eh va a estar como, como, como muy efímero, pero luego estará conectado a la, a la mediateca. ¿no? me el acuerdo.